අයිබෝන් හැමෝටම ඔන්න අද අපි යම් බලන්න නුවරෙලිය තියෙන තවත් ලස්සන පාරක් දිගේ යන්න පුළුවන් වටපිටාව ලස්සන කන්දයල බලන්න යන්න තමා අපි අද හදන්නේ මෙතෙන්ට යන්න තියෙන්නේ ඔයාල නුවර පැත්තේ ඉඳන් එනවා නම් නුවරළිය ටවුන් එක පහු කළා ග්‍රෙගරිව පැත්තට ඉස්සරහට යනකොට පොඩි දුරක් යනකොට හැරෙන්න තියෙනවා දකුණු අත පැත්තට හැටන් පාරට හැටන් අවිස්සාල්ල පාරට. එතකොට ඔයාලා බදුල්ල පැත්තේ ඉඳන් එනවා නම් ග්‍රෙගරිව පාස් කරලා නුවරලි පැත්තට එනකොට පාරෙන් වම් අත පැත්තට හැරෙන්න තියෙනවා හැටන් අවිස්සාවිල්ල පාරට. මේ පාරම තමා Horton Plains New Zealand farm Ambewela farm එතකොට ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම්සෙම් බලන්න යන්න තින්නෙත් මේ පාරම තමා මේ පාර දෙපැත්ත ගොඩක් ලස්සනයි ගින්නක් ගන්නව නම් නෙමෙයි කොහොමද මේ දුම හැදීගෙන එන හැටි ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මේ වීඩියෝ එක අපි නුවරඑළිය ගිහිල්ලා කන්දේල බලන්න ගියේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා කැමති නම් channel එකට subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment එකක් දාන්න. එහෙනම් තව දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමුවෙමු.